After some hours，你好，我是小夫。Nothing 对于不太关注手机的观众可能比较陌生，但是说到这个品牌的创始人裴宇，想必各位都有所耳闻。裴宇任职期间的一加，靠着超高的性价比和近乎于原生安卓的 UI 设计，吸引了一大波忠实用户。随着裴宇的出走，一加的营销策略也迎来一百八十度转变。由裴宇创立的 Nothing，也或多或少的承载着用户对一加精神续作的期待。 在安卓手机硬件配置趋于同质化的今天，基于安卓深度优化的 UI 和系统逐渐成为卖点。前有从模仿 iOS 到逐渐走出一条路的米 UI，后有主打原汁原味的氧系统。今天，也就是七月十二日，Nothing 放一已经在部分市场上市了。而早在两个月之前，Nothing 就在 Google Play 上放出了 Nothing Launcher 为新手机造势。正巧我的一加七 T 在 Nothing Launcher 兼容列表上。 到今天为止，我已经使用 Nothing Launcher 有一段时间了。那么，两年磨一剑的 Nothing Launcher 体验如何？能不能成为养系统精神续作？这期视频，我想和各位分享一下我使用 Nothing Launcher 的体验。首先，安装完 Nothing Launcher 之后，开局就是暴击。这颗默认壁纸，嗯，不知道各位想到了什么，反正我想起了人体蜈蚣和兽魔人。另外，这个手。 肉丝是你吗？肉丝，在桌面长按可以呼出 Launcher 的设置，不知道在视频中能不能看出来。这几个选项的颜色是由上至下层层递升的，这个巧思还是蛮有意思的。Launcher 的设置非常简单，甚至有点简陋，仅可以更改手机的启动器、软件的原点提醒和是否自动将新应用添加到主屏幕上。 这个 launcher 只自带了三个挂件，分别是天气、模拟时钟和数字时钟。效果是这样的，在视频中看着可能还好，但是在实际使用的时候，透明数字时钟在大部分的背景下看起来都非常没有辨识度。反倒是这个天气的微键设计的还不错，很符合 nothing 的风格。这个 launcher 有一个让我不明觉厉的功能，放大桌面图标和文件夹，效果是这样的。 这么大的图标，老人机的感觉扑面而来。就当我以为 Nothing Launcher 仅此而已的时候，我发现 Nothing 提供了几个可供下载的壁纸和铃声。不过这个壁纸，裴宇这次是开始死磕恐怖片了吗？还有这个铃声。 不是在发电报，就是在突突突。我大概知道为什么 Nothing Phone 这次不在美国发布了。Nothing Launcher 有一个让人几乎察觉不到的特色，使用了定制字体和图标风格。我不知道各位看没看出来啊，我反正是没看出来。几周的时间使用下来，这个 Launcher 可以说是非常平庸。这个毛玻璃风格甚至还有点劝退，反倒是 Nothing 放 n 一的设计让我眼前一亮，尤其是透明后盖加 LED 灯组的设计。 应该是目前外观最有特色的手机了。至于售价嘛，八加一百二十八 G 的版本售价三百九十九欧元，而顶配的十二加二五六 G 的版本售价四百九十九欧元。各位觉得骁龙七七八 G Plus 的手机卖这个价格如何呢？不妨留言告诉我。我是小夫，我们下期再见。